Tu tens uma união com o carro. É como, como é que eu explicar? É como um avatar <laughs> no filme. Quando o avatar se o ao cavalo, ficam tipo coração com coração. Aqui é a mesma coisa. Tu entras dentro do carro, parece que se É a emoção que ele transmite. Transmite uma emoção tremenda que arrepia-te logo a pelinha quando tu entras, aceleras. Mesmo o trocado de mudança, que a caixa automática, aquilo é mesmo milésimo de segundo, tu carregas e é uma emoção pura. O barulho, se meteres um escape, ainda fica muito mais emocionante. Quando conduzo o carro, não é? com o binário que tem e tudo, a puxar e tudo, sinto o friozinho da barriga. Pensamos a andar numa montanha russa, mesmo com a adrenalina mesmo no máximo. Esquece, é só quem conduz e quem o tem é que percebe mesmo daquilo e sabe o que estou a falar. E é um carro ideal quando estás chateado com a mulher ou zangado, estressado com o trabalho. É aquele carro que tu podes pegar nele metes na autoestrada e os problemas aparecem tudo. Ficas top. Primeira corrida que eu fui, quando adquiri o carro, passado duas semanas, fiquei contente, porque só perdi uma vez. Contra nove carros, só perdi uma vez. Nunca pensei que o conseguia, porque eram carros com muita mais cavalagem do que eu, alguns, e mesmo assim não, não tinham pulmão para mim, como se costuma dizer. Estamos a falar do Godzilla, um carro que já tem um, um nome, uma história de muito longe, que sempre ganhou. Foi um carro que foi criado para ganhar, não para perder. Ele quer andar sempre à frente, é um carro que quer andar sempre à frente, sempre nos primeiros. Foi um carro produzido para isso. São oito anos de, de conhecimento, de muitos protótipos, muito estudo. E foi aquilo que eles quiseram. Eles quiseram criar um carro que conseguisse derreter tudo. Desde que vá a Lamborghinis até Bugatti Veyron. Carro de 200 até 1 milhão. Isto é um carro fenomenal. É o Godzilla, nunca é que se pode dizer mais.